parafango. Migliore. La routine. La stanchezza. Cesare. L'acqua. L'abbaiare dei cani. Scultore. Il medico. In una pianta di sicuro un ginco, in un animale un pesce. L'ira. la generosità. L'orecchio assoluto. Ah, il maestro è Margherita. Darwin.